победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови, крови Христа, сердцем свободу Христову войти, есть сила в Его крови. vin, Cristal Скажешь ли снега белее ты быть, Есть сила крови, крови Христа, Крови Иисуса все может омыть, Есть сила в Его крови. Сила Божья, чудотворная крови, покорная, драгоценной крови Христа. Господу хочешь ли верно служить, есть сила в крови